Sejarah asal-usul nama kota Kudus tidak terlepas dari cerita Syekh Jafar Sodik. Beliau adalah putera dari Sunan Ngudung. Sunan Ngudung sendiri merupakan imam Masjid Agung Demak sekaligus Panglima Perang Kerajaan Demak. Setelah wafatnya Sunan Ngudung, kedua jabatan tersebut diserahkan kepada Syekh Jafar Sodik. Alkisah, Syekh Jafar Sodik adalah pribadi yang suka mengembara. Beliau sering keluar Pulau Jawa, ke Samudera Pasai bahkan sampai ke daerah Yerusalem, Palestina. Sewaktu berada di sana, muncul wabah penyakit yang sulit diatasi. Penguasa negeri Arab lalu membuat sayembara bagi siapa saja yang dapat melenyapkan wabah penyakit tersebut akan diberikan hadiah emas yang sangat banyak. Sudah banyak tabib, syekh dan ulama yang mencoba untuk menghilangkan wabah penyakit tersebut tapi semuanya gagal. Kemudian, Syekh Jafar Sadik mohon izin untuk mengikuti sayembara tersebut. Singkat cerita, Berkat ketulusan doa Syekh Jafar Sodik dan tentu saja atas izin Allah wabah penyakit tersebut dapat lenyap dari tanah Palestina. Untuk membalas jasa Syekh Jafar Sadik, penguasa Arab tersebut memberikan emas yang sangat banyak kepada beliau. Namun, Syekh Jafar Sadik menolaknya karena beliau menolong dengan ikhlas lillahi ta'ala. Karena terus dipaksa dan penguasa Arab tersebut merasa tidak enak jika tidak memberi hadiah, Syekh Jafar Sadik dengan kerendahan hatinya mohon izin untuk meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis, Palestina untuk dijadikan oleh-oleh ketika pulang ke Pulau Jawa. Setibanya di daerah asalnya, Syekh Jafar Sadik membangun sebuah masjid dan batu yang berasal dari Baitul Maqdis tersebut kemudian dipasang-dipasang di atas mihrab pengimaman. Masjid yang baru dibangun tersebut lalu diberi nama Masjid Al-Aqsa atau sekarang lebih sering dikenal dengan nama Masjid Menara Kudus. Tak hanya masjid, Syekh Jafar Sadik juga membangun menara masjid yang berbentuk unik seperti pura yang merupakan bangunan ibadah umat Hindu di halaman masjid. Sejak saat itulah Syekh Jafar Sadik diberi nama Sunan Kudus oleh masyarakat sekitar dan daerah sekitar menara. Sebenarnya sebutan yang benar adalah Alkus, tapi karena lidah orang Jawa sulit mengucapkannya. Lama-kelamaan masyarakat hanya menyebut kudus saja.